運動遅っ皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はこのランクル80のパワーウィンドウの動きを良くしたいと思いますこれって80の持病です冬になったり寒くなったりとかあとあの ちょっとゴムですねこの劣化、まあ、劣化してるわけではないんですが結構ねパワーウィンドウ動きが悪いですなので今日はこのガラスなんですねこのゴムの枠をちょっと清掃したり外してちょっと洗ったりとかしてパワーウィンドウの動きを良くしたいと思いますあと今後この80の持病ですね、まあ、持病っていくつかあるんですねこのガラスランもそうですあと ナックルのグリース漏れとかも今後あの修理購入したら良くなりますよとか安く対処できますよとかっていうのをやっていきたいと思います、まあ、持病対策っていうんですかねまあ古いですからねもうねはいそれでは始めましょうはい本日のキャストは割り箸普通の割り箸です そしてウエスまあボロ切れですね出た万能シリコンスプレーこの3つを使います最初に割り箸を加工します割り箸を割ってカッターナイフで角を取りましょう なんかフェザースティックを作ってるみたいで気分が上がりますね <laughs> そしたら割り箸の先を丸く加工しますベルトサンダーとかで削っちまってもよかったんですが今日はカッターナイフで加工してます ベルトサンダーなんてね、すべての人が持ってるわけではありませんので、まあ、こんな感じで OK です。加工しないとガラス欄をね、傷つけてしまいますので。次に先ほどの割り箸に濡らしたウエスを巻きつけてガラス欄の溝をきれいにします。 ほら結構汚れてるんですよねほこりとかが溜まっちゃうんで汚くなりますウエスに汚れがつかなくなるまで繰り返しきれいにします 綺麗になったらこの溝にシリコンスプレーを吹き付けます はみ出てしまったスプレーはきれいに拭いておきましょうはい OK 牧場さあどうでしょう じですねだいぶ早くなったと思いますうんいい感じですねただこれじゃあ物足りないっていう人もいると思います私みたいな、まあ、変態変人ということでもっとちゃんと直したいもう根本的に きれいにしたり滑りを良くしたりしたいっていう方のためにこれからもうちょっと突っ込んだやり方をやってみようと思いますそれでは行こうはいそれでは内割りをばらしていきましょうガンガンばらしていきます この内張りのビニールを剥がす時は破かないように注意してくださいねもし破いてしまったらテープ等で補修しておいてくださいじゃないと雨の日とかに内装が水浸しになってしまいますはいこんな感じですね内張りを剥がすとこの中にパワーウィンドウのレールがあります それをきれいにしたり、えー、潤滑させればシリコングリースをつけたりすれば、まあ、余計に滑りが良くなると思います。 ここもブラシで だいぶ早くなりましたねお軽牧場はいあとはバラした時と逆の手順で組んでいくだけですね 皆さんお元気ですか失礼します楽しい自転車